Bye. ことも一個を知らないんだどうにもならない知ってるんだこうでもないって繰り返せばああでもないって繰り返すいうドロドロになった夕焼けにさっつき刺さる君の起こせた 小さな疑問が浮かびましたこうでもないって繰り返せばああでもないって繰り返せぬボロボロになった朝焼けがさ突きつける僕のまぶたも式僕たちはいつもそばにいたさあお気に入りそうのまま今吐き散らす言葉の中きっと落とした見つけ Bye.